Ну, всем привет! В данном видео разберем корпус Ginzo SL 220 White Fan 12 LED USB 3.0 Window. Заказал данный корпус на зоне и посмотрим, что он из себя представляет. Заказал данный корпус 18 марта, пришел уже 22 э, марта, это у нас 21 год. Пришел он вечером после 5 часов а, пришел вот так вот упакованный здесь скотчем. Я, правда, сейчас открыл. И сейчас, в принципе, уже можно посмотреть, что у нас внутри. Коробочка пришла добротная, непонятная. Пришла в пункт выдачи. Никаких а, проблем а, с ней не возникло. Все добротно упаковано в пленочку. Все есть. Сейчас достанем. Ну, в принципе, достал его с коробки. Все здесь целое. Никаких проблем Пока что не наблюдаю, не царапано. Все упаковано в пленочку, чтобы он не поцарапался. Сейчас ее снимем, посмотрим, что внутри, замерим линеечкой, а глубину, высоту. Никаких царапин на корпусе нет, а все удобства в нем присутствуют. Как можно видеть, у него сетчатая верхняя крышка, что позволяет воздуху из а, внутрянки корпуса уже нагретому выходить наружу через верх. Это довольно-таки приятный, хороший бонус. Здесь наверху у нас находится кнопка включения, с другой стороны напротив нее кнопочка перезагрузки. Один USB 2.0, один USB 3.0 а, под наушники у нас и под микрофон есть разъемы на передней панели, как видите, она находится наверху. Здесь у нас имеется воздухозаборник, через который будет забираться воздух вентиляторами. А вентиляторы, три штуки, 120 устанавливаются вперед под эту крышечку. А чтобы их установить, нужно снять, естественно, крышечку и уже тогда начинать установочку. Также здесь имеется у нас кнопочка, с помощью которой можно менять подсветочку. Вот эта вот линия, она светится различными цветами. То есть с помощью вот этой кнопочки можно регулировать подсветку. Также имеется затемненное боковое стекло у нас, чтобы можно было видеть а, всю внутрянку корпуса. Ну и оно э, затемнено а, специально чтобы если какие-то элементы сильно светятся, они вам не мешали. Теперь можно открыть и посмотреть. Откроем. Крышечка открывается очень удобно. То есть без каких-либо проблем. Не надо ничего снимать, ничего вынимать. А все довольно-таки удобно. Открывается она на всю катушку. То есть можем без проблем ее открыть и любоваться внутрянками корпуса. Блок питания у нас находится, конечно же, тоже же снизу расположение блока питания. И здесь тоже все у нас сетчатое. То есть, если мы поставим сюда 320, то у нас будет продуваться не только процессор, видеокарта, но и будет а, продуваться сам блок питания. И также холодный воздух будет поступать вот под этот вот кожух э, сетчатый. И с него, э, в принципе, может затягивать уже холодный воздух видеокарта. Либо же э, здесь можно установить вертушечки у нас. Можно без проблем поставить какие-нибудь две штучки, даже две 120-ки можно поставить. И они будут затягивать воздух снизу. Этот вентилятор, получается, если сюда поставить а кулерочек нам хороший, он будет затягивать, втягивать воздух, прогонять воздух под вот этим кожухом. И с этого кожуха, то есть э, через вот эту сетку, если поставить сюда вентиляторы, то они будут втягивать достаточно холодный воздух и уже гнать его под видеокарту, а, что довольно-таки хорошо. Также изначально вместе с корпусом идет э, вентилятор 120, он э, радужными цветами светится, то есть разноцветная подсветочка у него идет. Все, он идет уже в комплекте сразу. Так, а подключается он у нас э, через молик, моликовский кабель. То есть здесь два контакта. Тоже довольно-таки приятно. И 120 на выйду в подарок довольно-таки хорошо. Они бы еще бы вперед бы к нему за эту цену а, добавили денег. Почти 3000 все-таки стоит корпус, и если бы у него в наличии было бы еще три вентилятора, было бы вообще шикарно. То есть по кабель менеджменту здесь никаких проблем не возникнет, все достаточно хорошо прокидывается, прокладывается. Здесь у нас под жесткие диски а, есть э, а, две установочки, можно поставить э, два жестких диска, два два с половиной, и пять дюйма, точнее, э, либо две SSD-шки, либо же такие жесткие диски, которые ставятся в ноутбуке. Но в боковом исполнении жесткие диски под ноутбуки я бы ставить не рекомендовал. Ну, по крайней мере, многие не рекомендуют. Говорят, они выходят из строя таким образом и так далее. Ну, по крайней мере, у меня а, в таком исполнении жесткие диски а, ставились а, во множество компьютеров, и ближайшие 2-3 года ни один из них не сломался. Так что это более чем миф, то, что жесткий диск, если расположить не горизонтально, то есть а вертикально его поставить, то он выйдет из строя. Я считаю то, что это действительно миф. Материночку сюда можно поставить, в принципе, и полноразмерную. А, ничего такого плохого здесь не выйдет. Она достаточно хорошо сюда войдет. Кабеля здесь тоже прокладываются достаточно удобно. А, снизу для питания материнки можно вывести вот через это отверстие. Видеокарту сюда тоже достаточно большую можно воткнуть что довольно-таки э, приятный вариант для бюджетника совсем-совсем неплохо. Также по передней панели здесь у нас а, стандартные наши проводки для подключения идут. Здесь у нас идет еще один молекс. Это у нас на подсветочку. Вот этот вот молекс идет. Ну и, конечно же, здесь передняя панель, USB-шник. Вот это вот USB 3.0 у нас подключается. И здесь у нас, соответственно, наши USB-шники и аудио. Вот. Аудиокабель и USB. Больше по подключениям здесь ничего у нас нет. По размерам. А, полностью корпус а, почти 37 сантиметров. Здесь, правда, не видно, но здесь еще вот эта вот выпирающая панелька. Поэтому 37. Если считать только внутреннюю часть, то у нас а, здесь по линейке ходит где-то 33 сантиметра до вентиляторов. В высоту... Высоту это 41 у нас сантиметр. Сорок один с половиной. Толщину восемнадцать сантим... сто восемьдесят миллиметров или восемнадцать сантиметров. И теперь в глубину. почти 17,5. Ну, здесь 17 э, с копейкой сантиметров он в глубину. И если видеокарту, к примеру, нам ставить, а, то максимальную видеокарту можно сюда, в принципе, запихать а, длиной а, в 33 сантиметра. То есть Длина видяхи может быть. Ну да, 33 это уже совсем впритык у нас будет. Не более. Вот снял заднюю крышку. Здесь а можно видеть различные отверстия под кабель менеджмент. То есть можно заводить в материнскую плату. Для материнской платы кабеля вот через эти вот отверстия. Здесь у нас, в принципе, материночка будет, чтобы чипсет охлаждался, ну, не взаимодействовал, а, ну, никак не прилипал а, к нашей задней стеночке. Специальный вырез здесь у нас имеется. Снизу у нас, соответственно, здесь э, ничего нет, чисто голая площадка у нас идет. Есть, правда, одно крепление под э, жесткие диски, уже под большие. То есть можно, в принципе, закрепить сюда э, жесткий диск можно наблюдать уже не 2,5, а полноразмерный нормальный жесткий диск. Также здесь еще есть крепление у нас, к примеру, под те же диски. Снизу э, здесь у нас сеточка перфорированная, то есть идет он сетчатый под блоком питания, чтобы он затягивал воздух. И, соответственно, с обратной стороны э, здесь у нас вот такая вот магнитная сеточка имеется для фильтрации пыли. Только толку от нее я большого не вижу, потому что здесь вот такие вот большие достаточно дыры. Разве что единственное, только в вентилятор блока питания будет у нас залетать меньше грязи. А, прорезиненные мягкие ножки. То есть хорошо держится. Он будет хорошо стоять на поверхности, скользить не будет ездить, ерзать не будет, царапать поверхность какую-либо тоже не будет а при его передвижении, либо смещении. То есть и также эти ножки подавляют небольшую вибрацию, исходящую от корпуса, что тоже очень приятно. А так, в принципе, довольно-таки добротная модель корпуса для бюджетного компьютера, для недорогого. Я считаю то, что вполне сойдет. Очень-очень достойный, хороший вариант. А так, всем спасибо за просмотр. Всем пока.